こんな感じで、こんな感じで、ざーっと、で、0まで、今、今、17の。ああ、これが0になるのね、上は。そうそうそう。最後ね、1まで行こう。最後750メートルの動きをしてる。だとね、20、が1が1に出てて、で、1が、1のところの、津田り越すと、その後は750メートルの 堀内さんのところまで上がりますんで、いゆっくり。はい。はい。スタートします。そうですね。はい。はい。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 страшно. うまくいって、ちく人前を。川島さんとはい、私まとまってないかも。まとまってない 川島さんの17秒先に行ってみる。 たします。いらっしゃい。はい。いらっしゃい。 は20 入りましたなんか綺麗ですね本物見たら感動てくるでしょう。 あの、みんなでカニ食べてるみたいで、てるから。 然后。 no なんか目の前にあるのがお城で 今っお城なのかホテル わゆる国 か妙になんか風切り音が入っててリアル感が増してます今ボカドンさんと店頭で1段目のコーナーとかから見え俺と段のコーナーも 日々妨害はい、そうであ 体地下時計が懸命とかてたくさんの今 そりとやられて、起こされたとちゃいました。これ以上ですね。 今的我们开始。 <laughs> lähtivät, ja illalla syytään ち今どの辺今12番目のコーナーのとこです。早い。あっちまじゃない。先頭グループはもうす10番のコーナーに行きますよ。 жирная igikoresho difícil. know. 3しか見えないんですよ。レレーターそうですね。見えない。見えない。見えない。外から見れるやつね。

く曲がった僕これか俺ちゃんどこ行ったちゃんもうすぐ6段目の方なんだよ。あ、じゃあ今5個にいるぐらいだね。1 3六キロかな。13? 13.6キあ、今、今6を曲がった。 はい。この先、直子さんが が6キロえ、6?6 超えてきましたか。ああ。いや、その、もうすぐ見たれるわ。 コーナー曲がりました。えみん知らないうちに抜かれ孫がります。なんか、家バイクの街に行かせるようにして、きっち không vâng. nha ナ曲がりました。ああ、ここに 今3曲がりました。 のコーナー。はい、3は手2に に曲がります。